hello everyone welcome to digital world zone YouTube channel आज यस भिडियोमा हामी इन्टरनेटको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ इन्टरनेट के हो आउनुहोस् आजको यस भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ इन्टरनेट एउटा धेरै कमन नाम जुन हामी सबैलाई थाहा छ तर के तपाईँहरूलाई इन्टरनेट के हो डिटेलमा जानकारी छैन भने डोन्ट वरी एनी मोर आजको यस भिडियोमा हामी इन्टरनेटको बारेमा संक्षिप्तमा डिटेल इन्फर्मेसन लिनेछौँ संक्षिप्तमा इन्टरनेटलाई हामीले इन्टरनेसनल नेटवर्क अफ कम्प्युटर्स वा नेटवर्क अफ नेटवर्क्सको रूपमा बुझ्न सक्दछौँ इन्टरनेटको स्थापना वर्ल्ड वारको टाइममा भएको थियो रिसर्चर्सहरू जसले नेटवर्क बनाएका थिए त्यो नै अन्त्यमा गएर इन्टरनेटको रूपमा विकास भएको हो जुन नेटवर्क त्यो समयमा एटोमिक एट्याकबाट बच्नका लागि कम्युनिकेसन सिस्टमको रूपमा युज गरिन्थ्यो सन् उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा सोभियत युनियनले स्पुतनिक सेटेलाइट लन्च गर्यो यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै युएस डिफेन्स डिपार्टमेन्टले आफ्नो फर्स्ट सेटेलाइट लन्च गर्नका लागि एडभान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी अर्पाको स्थापना गर्यो र अर्पाको स्थापना भएको अठार महिनापछि युएसले आफ्नो फर्स्ट सेटेलाइट लन्च गर्यो अर्पा यानि कि एडभान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेन्सीको स्थापना मुख्यत युएस फर्स्ट सेटेलाइट लन्च गर्ने भए तापनि सेटेलाइटको लन्च पश्चात अर्पाले युएस आइसिबिएम मिसाइल सिस्टम र स्ट्राटेजिक बम्बर फ्लिटको कन्ट्रोल र कमान्डको कम्युनिकेसन सिस्टमको रूपमा काम गर्न थाल्यो सन् उन्नाइस सय त्रिसठीमा अर्पाले ऱ्यान्ड कर्पोरेसनलाई अर्पाको डिजाइन प्रिन्सिपल्सलाई कन्सेप्चलाइज गरेर अघि बढ्नका लागि रिक्वेस्ट गर्यो त्यो समयमा यसको मुख्य उद्देश्य न्युक्लियर एट्याकबाट बस्नका लागि कम्युनिकेसन सिस्टम बिल्ड र मेन्टेन गर्नु थियो ऱ्यान्ड कर्पोरेसनले अर्पाको रिक्वेस्टमा रेस्पोन्ड गर्दै त्यो सिस्टम सेन्ट्रल अथोरिटी हुनु नहुने कुराको माग गर्यो र फेरि त्यसलाई सुरुवातदेखि नै डिजाइन गर्नुपर्ने कुरा भन्यो यसै प्रकारले अर्पाबाट नाम चेन्ज गरेर अर्पानेटको स्थापना गरियो र त्यही अर्पानेट नै पछि गएर इन्टरनेटको रूपमा परिचित भएको हो त्यो समयमा अर्पानेटलाई एउटा कम्युनिकेसन सिस्टम जहाँ कुनै पनि सेन्ट्रल अथोरिटी नभएको भनेर परिचित गराइएको थियो यसरी नै विकास भएको कम्युनिकेसन सिस्टमलाई आज हामी इन्टरनेट भनेर चिन्दछौँ सुरुवातमा अर्पानेटलाई रिसर्च सेन्टर्स र चारवटा युनिभर्सिटिजहरू जुन चाहिँ डिफेन्स रिसर्चमा आधारित थिए जस्तै युसिआले स्टानफोर्ड युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया र युनिभर्सिटी अफ उठामा मात्र लिङ्किङको लागि अनुमति दिइएको थियो पछि गएर अर्पानेटको एक्सेस अन्य बाँकी रिसर्च सेन्टर्स एडुकेसन इन्स्टिट्युसन जस्तै एमआइटी हार्वर्ड नासा आदिलाई पनि दियो र अर्पानेट अमेरिका इङ्ल्यान्ड नर्वे हुँदै अन्य देशहरूमा विस्तार भयो सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा टेलनेट सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा एफटिपी फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल यानि कि इन्टरनेटमा डिफ्रेन्ट डिभाइसेसमा फाइलहरू कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्ने प्रोटोकल सन् उन्नाइस सय सतहत्तरमा first network wide email system र सन् उन्नाइस सय उनासीमा युजनेटको स्थापना भयो अन्य विभिन्न प्रकारको न्यू एन्ड एडभान्स टेक्नोलोजीहरूको विकास हुँदै गयो र आजको दिनसम्म आउँदा इन्टरनेट हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा भइसकेको छ सन् उन्नाइस सय बयासीमा टिसिपिआइपी ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकललाई अर्पानेटले अडप्ट गर्यो योभन्दा पहिला विभिन्न नेटवर्क टोपोलोजिजहरू प्रयोग भएका थिए त्यो समयमा एउटा नेटवर्कमा एउटा नेटवर्क कम्युनिकेसनमा प्रयोग गरिएको प्रोटोकल अर्को नेटवर्क कम्युनिकेसनमा काम गर्ने सर्टेन्टी हुँदैन थियो त्यसै कारण टिसिपिआइपी ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकलको विकास भएको थियो अन्त्यमा सर्टमा इन्टरनेटको बारेमा भन्नुपर्दा यसलाई इन्टरनेसनल नेटवर्क अफ कम्प्युटर्स वा नेटवर्क अफ नेटवर्क्सको रूपमा लिन सक्दछौँ इन्टरनेटको मद्दतले गर्दा नै हामी विभिन्न जानकारीहरू सेयर र कम्युनिकेट गर्न सक्दछौँ सामान्यतया इन्टरनेट भर्चुअल नेटवर्किङ मिडियम हो जसलाई विभिन्न डिभाइसहरूमा कनेक्ट गरेर युज गर्न सकिन्छ electronic mail online chat file transfer र वर्ल्ड वाइड वेबमा वेब पेजेस र डकुमेन्ट्सहरूलाई इन्टरलिङ्क गर्नका लागि पनि हामी इन्टरनेटको युज गर्दछौँ वर्ल्ड वाइड वेबलाई हामीले इन्टरनेटको मोस्ट युज सर्भिसको रूपमा लिन सक्दछौँ साथीहरू होप आजको भिडियोले इन्टरनेटको बारेमा अवश्य पनि केही जानकारीहरू दियो होला thank you so much for watching this video till the end